дәулет ежелина қош келдіңіз менің есімім серік құлашұлы жамбыл облысы қолөнершілер одағының төрағасымын ұлттық өнердің барлық түрімен айналысамыз менің өзім айналысатын қазақтың ұлттық аспаптары жеке сосын ата тері термен айналысатын ұсталарымыз бар бүгінгі таңда алты түрлі ер спорт тобы бар басқасы бар соның алып түрімен айналысамыз түрлі қамшылар қанша мынау он алты мың мыналар он мыңнан басталады сол жиырма мың кімге төлеу керек бір қамшаны қанша он алты Ну, Столовый. Значит, не надо. <laughs>